Ciao a tutti! Ciao! eh, Sono qui con Alessandro. Sì, e questa sera e stanotte Esta noche. alle 11.35, alla son 6.35. Muy bien, pero qué pa- increíble. Io posso parlare anche argentino, eh, se, se vuoi. Eh, ci sarà una grande puntata di EPCC con Tini. E eh, vamos, eh, come si dice, divertirci. Nos vamos a divertir. Pasarla bien. Vamos a pasarla bien. bien. Todos, todos juntos, no tutti unti. Lo, no se lo pueden perder. No, no, non perdetevelo, ma siete Esta pazzi. noche. Ci vediamo. Ciao. Ciao. A dopo. Ciao.